Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson cəbhəsi istiqamətində işğalçı rusları əsir alıb. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə 5 işğalçının əsir kimi nəqliyyat vasitəsilə mindirildiyi görüntülənib. Həmin kadrları təqdim edirik.